阿罗头。 አተ ጢት ምናምን ይኖራል ከውስጥ ተጠንቀቁ። ሄሎ ጢት ይኖራል የሚተኮስ የሆነ ነገር ነው ይኖራል። उच्च प्रश्न करू नका